Bom dia, desbravadores! Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje eu vou com o pessoal do college na C-SPAN, que é uma empresa que faz transportes aqui entre Vancouver e Vancouver Island. E também a gente vai na vinícola Lulu Island para poder provar alguns dos vinhos que eles têm lá. Então vem comigo! ogni amoroso notte e giorno di torno girano delle belle torbando al riposo ma ci s'è attuato d'amor delle belle torbando al riposo ma ci s'è attuato d'amor non più vorrei questi bei panacchini, cappello leggero galante, quella chioma, quell'orio brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più frai quei penachini, quel This is a good start, oh, okay? Yes. you know, it's to, to make it wet a little bit. Eh? Gloria <laughs> brillante.